মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগন্তক দুহেজাৰ বাইছ তেইছ এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আৰবি বিষয়ৰ কেইটামান ট্ৰেঞ্চলেশ্যন আলোচনা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আৰবি বিষয়ত দহ মাৰ্কৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন সোধা হয় পাঁচটা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰিব লাগে পাঁচটা ট্ৰেঞ্চলেশ্যনত সাধাৰণতে দহ মাৰ্ক দিয়া হয় আপোনালোকক মই জনাই থওঁ যে আমি টোটেল এশটা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি সেই এশটা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মনোযোগ সহকাৰে মনত ৰাখে বা মনোযোগ সহকাৰে যদি এই ভিডিঅ'বিলাক চায় মই গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ সেই এশটা ট্ৰেঞ্চলেশ্যনৰ ভিতৰত নিশ্চয় পাঁচটা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কমন থাকিবই মই বাছি বাছি কেইটামান ট্ৰেঞ্চলেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিকেইটা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যিয়ে নহওক এতিয়া আমি আমাৰ আলোচনা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এক নম্বৰত কি আছে I always go' to school মই সদায় স্কুললৈ যাওঁ মই উচ্চাৰণবিলাক মাতি দি আছোঁ আনা আজহাবো ইলাল মাদ্ৰাছাতি দা ইমান I always go' to school আনা আজহাবু ইলাল মাদ্ৰাছাতি দা ইমান দা ইমান মানে সদায় আনা মানে মই আনা আজহাবু মই যাওঁ ইলাল মাদ্ৰাছাতি বিদ্যালয়লৈ দা ইমান সদায় দুই নম্বৰ how many books do' you how many books do' you have তোমাৰ ওচৰত কেইখন কিতাপ আছে কাম কিতাবান ইন দ্য কাম মানে কিমান কাম কিতাবান কেইখন কিতাপ আছে ইন ডাকা তোমাৰ ওচৰত তাৰপিছত আছে দে আৰ প্ৰেজেণ্ট প্ৰেজেণ্ট বানন স্পেলিংটো ইয়াতে ভুল হৈছে পি আৰ ই হ'ব লাগিছিল present they are present in the market তেওঁলোকে বজাৰত উপস্থিত আছে বা বজাৰত আছে কি কোৱা হৈছে হোম মৌজু দু না ফিচু কি হুম মানে তেওঁলোক মৌজু দু না তেওঁলোক উপস্থিত আছে ফিচুকি ফিচুকি মানে বজাৰত ফি মানে ত চুক মানে বজাৰ ফিচুকি বজাৰত তেওঁলোক বজাৰত আছে you should respect your teacher তুমি তোমাৰ শিক্ষকক সন্মান কৰিব লাগে য়াজিবু আন টুকৰিমা উস্তাজাকা য়াজিবু প্ৰয়োজন বা দৰকাৰী আন টুকৰিমা তোমাৰ সন্মান কৰাটো উস্তাজাকা তোমাৰ শিক্ষকক বা শিক্ষকসকলক তুমি তোমাৰ শিক্ষকসকলক সন্মান কৰাটো কৰ্তব্য পাঁচ নম্বৰত আছে the Quran is the holy book of of Allah কোৰাণ পবিত্ৰ কোৰাণ আল্লাৰ এখন কিতাপ হয় আল কোৰআনো কিতাবুল্লাহি আল কোৰআনো কোৰাণ শ্বৰীফ বা কোৰাণ কিতাবুল্লাহি আল্লাহ তালাৰ কিতাপ হয় Muhammad is the messenger of Allah মহাম্মাদুন ৰচুল্লাহি do' you have a pen to write তোমাৰ ওচৰত লিখিবলৈ এটা কলম আছেনে হাল ইন ডাকা হাল মানে নে হাল ইন ডাকা কি তোমাৰ ওচৰত আছেনে কালামোন এডাল কলম লীল কিতাপ কিতাবাতি লিখিবলৈ বা লিখাৰ বাবে উই লিভ ইন ইণ্ডিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰোঁ নাহনু নাহনু মানে আমি নাহনু নাচকুনু আমি বসবাস কৰোঁ ফিল হিন্দী ভাৰতবৰ্ষ আল্লাহ ইজ ওৱান আল্লাহ এজন আল্লাহু ৱাহিদুন আল্লাহু মানে আল্লাহ ৱাহিদুন মানে এজন বা এক আল্লাহ এক হয় হি ইজ আৱাৰ ক্ৰিয়েটৰ তেওঁ আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা হোৱা খালি কোণা হোৱা মানে তেওঁ খালি কোণা মানে আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা হোৱা খালি কোণা তেওঁ আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা he has created you and me তেওঁ তোমাক আৰু মোক সৃষ্টি কৰিছে হোৱা কাদ খালা কাকা তেওঁ তোমাক সৃষ্টি কৰিছে ৱা খালা কানি আৰু মোক ৱা মানে আৰু খালাকা নি নি মানে মোক হোৱা খালাকা নি আৰু মোক সৃষ্টি কৰিছে হোৱা তেওঁ কাদ খালাকা কা কা মানে তোমাক তেওঁ তোমাক সৃষ্টি কৰিছে ৱা নি আৰু মোক সৃষ্টি কৰিছে I am your slave and you are my lord I am your slave মই তোমাৰ চাকৰ and you are my lord আৰু আপুনি মোৰ গৰাকী বা তুমি মোৰ গৰাকী বা মালিক লৰ্ড মানে গৰাকী মালিক ঈশ্বৰ প্ৰভু বহুকেইটা অৰ্থত প্ৰয়োগ হয় কি কৈছে আন্তা মামলু কুকা কি আনা মামলু কুকা আনা মানে মই আনা মামলু কুকা মই আপোনাৰ চাকৰ ও আন্তা ইলাহী আৰু আপুনি মোৰ মালিক বা আপুনি মোৰ গৰাকী prayer is better than sleep প্ৰাৰ্থনা কৰাটো টোপনিতকৈ উত্তম আচলাটো খাইৰুণ প্ৰাৰ্থনা উৎকৃষ্ট হয় মিনান নাওমি টোপনিতকৈ ক্লিয়াৰ হৈছে না অঁ ঠিক আছে চৈধ্য নম্বৰত কি কোৱা হৈছে কৰিম ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড কৰিম মোৰ বন্ধু কৰিম উন চদিকি কৰিম মোৰ বন্ধু চদিকি চদিকি মানে মোৰ বন্ধু যিকোনো ইছেমৰ লগত যদি শেষত ইয়া এটা যোগ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া তাৰ অৰ্থ হয় মোৰ যেনেকুৱা ধৰক কালামুন কালামুন মানে কলম যেতিয়া ক'ব কালামি মোৰ কলম কিতাপ মানে কিতাপ কিতাপী মোৰ কিতাপ বাইতুন মানে ঘৰ বাইটি মোৰ ঘৰ ঠিক তেনেকুৱা চদিকোন মানে বন্ধু চদি কি শেষত ইয়াৰ এটা লগাই দিয়া হৈছে নহয় ইয়াৰ লগাই দিলে কি অৰ্থ হ'ব মোৰ যে চদিকি মোৰ বন্ধু কৈছে যে কৰিম ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড কৰিম মোৰ বন্ধু কৰিম উন চদি কি কৰিম মোৰ বন্ধু এতিয়া যদি কোৱা হয় যে জাইদ মোৰ বন্ধু কি হ'ব জাইদোন চদিকি যদি কোৱা হয় এনেকুৱাও আহিব পাৰে যে খালিদ মোৰ বন্ধু তেতিয়া কি হ'ব খালিদোন চদিকি খালিদ মোৰ বন্ধু নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে মেন ইজ মৰ্টেল মানুহ মৰণশীল আল বাছাৰু মা ইটোন আল বাছাৰু মানে মানুহ মা ইটোন মানে মৰণশীল আই লাভ মাই কাণ্ট্ৰি মই মোৰ দেশক ভাল পাওঁ অহিব্বু মই ভাল পাওঁ ৱাটানি ইয়াতে চাওক ইয়াৰ যোগ হৈছে ৱাটানুন মানে কাণ্ট্ৰি দেশ মাতৃভূমি ৱাটানি মোৰ মাতৃভূমি মই মোৰ মাতৃভূমিক ভাল পাওঁ আই লাভ মাই কান্ট্রি ভেরি মাছ মই মোৰ মাতৃভূমিক বৰ ভাল পাওঁ অহিব্বু ৱাটানী মই মোৰ মাতৃভূমিক ভাল পাওঁ জিদ্দান জিদ্দান মানে বৰ very much the Quran is the book of Allah কোরআন শরীফখন আল্লাহ তালাৰ কিতাপ হয় আল কোরআনু কিতাবুল্লাহি ইয়াতে এইটোতো একবাৰ আলোচনা কৰা হ'ল নেক্সট আকৌ ৰিপিট হ'ল Delhi is the capital of India Delhi ভাৰতৰ ৰাজধানী দেহলিউন আচিমাতুল হিন্দী দেহলিউন দেহলী মানে দেহলি আচিমাতুল মানে ৰাজধানী বা কেপিটেল চিটি আ আচিমাতুল হিন্দী ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লী ভাৰতৰ ৰাজধানী Dispur is the capital of Assam Dispur অসমৰ ৰাজধানী অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰ আচিমাতু আছাম ইন দিছপুৰ অসমৰ ৰাজধানী অলৱেজ স্পীক দি ট্ৰুথ সদায় সঁচা কথা ক'বা কুলিল হাক্কা কুলিল হাক্কা সত্য কথা ক'বা বা হক কথা ক'বা দা ইমান দা ইমান মানে সদায় কাম হিয়াৰ তাঙালা হিনা তাঙালা মানে আহা হিনা মানে ইয়ালৈ ৰেচপেক্ট ইউৰ টিচাৰ তোমাৰ শিক্ষকক সন্মান কৰা তোমাৰ শিক্ষকক শিক্ষকসকলক বা শিক্ষকবৃন্দসকলক সন্মান কৰিবা ইহ তাৰিম আছা তিজাকা জাকা ইহ তাৰিম সন্মান কৰিবা আশা তিজাকা তোমাৰ শিক্ষকসকলক গুড মৰ্ণিং ছাৰ ৰাতিপুৱাৰ সুপ্ৰভাত ছাৰ বা গুৰু কি আছে চবাহুল খাইৰী ইয়া চাইদি চবাহুল খাইৰী চবাহুল খাইৰী মানে গুড মৰ্ণিং ইয়া চাইদি হে মোৰ ছাৰ বা হে মোৰ মহাশয় কৰ নাইবা এইটো হয় এইম চবাহান ৰাতিপুৱাৰ শুভেচ্ছা ইয়া চাইদি হে মোৰ মহাশয় গ টু স্কুল ইন টাইম সময়মতে বিদ্যালয়লৈ যাবা কি আছে ইজ হাব বিদ্যালয়লৈ যোৱা ফিলাল মাদ্ৰাছাতি বিদ্যালয়লৈ ফিল ৱকিল মিয়াত সময়মতে the teacher always the teacher teaches us Arabic শিক্ষকজনে আমাক আৰবী শিকায় আল ইউদাৰ ৰিচুনা শিক্ষকজনে আমাক শিকায় আল আৰবী এটা আৰবী হাউ আৰ ইউ কাইফা হালুকা এইটোতো সকলোৱে জানেই অবে ইউৰ পেৰেণ্টছ তোমাৰ মাক দেউতাকক মানি চলিবা আতি ৱা আলিদাইকে আতি মানি চলিবা ৱালিদায়িকা তোমাৰ পিতৃ মাতৃক বা অনুসৰণ কৰিবা ৱালিদায়িকা তোমাৰ পিতৃ মাতৃক Assam is a beautiful land অসম এটা ধুনীয়া ঠাই আছামো আৰু জোন জামিলাতোন আছামো আৰু জামিলাতোন মানে ধুনীয়া আছামো আৰু জোন অসম এনেকুৱা এটা ঠাই জামিলাতুন অৰ্থাৎ ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই ঐ লিভ ইন আছাম আমি অসমত বাস কৰোঁ নাহানো নাচকুনো ফি আছাম নাহানো মানে আমি নাহানো নাচকুনো নাচকুনো মানে আমি বসবাস কৰোঁ নাহানো নাচকুনো আমি বসবাস কৰোঁ ফি আছাম অসমত how beautiful the rose is গোলাপ ফুলটো যে কিমান ধুনীয়া মা আজমালুল ৱাৰ্দু মা আজমালুল ৱাৰ্দা ৱাৰ্দা ৱাৰ্দু দুই ধৰণে ইয়াক পঢ়িব পাৰি মা আজমালুল ৱাৰ্দু গোলাপ ফুলটো যে কিমান ধুনীয়া I read in class ten মই দশমমান শ্ৰেণীত পঢ়োঁ আনা আকা আনা মানে মই আনা আকৰা ও মই পঢ়োঁ ফিজ চফিল আশিৰী দশমমান শ্ৰেণীত এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইবাৰ আহিব এইটো মনোযোগ দিবা আনা আকৰা ও মই পঢ়োঁ ফিজ চফিল আশিৰী দশমমান শ্ৰেণীত এইটো এনেকুৱা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন প্ৰায় আহিয়েই থাকে প্ৰত্যেক বছৰত আহে এই ট্ৰেঞ্চলেশ্যনটো I am a student of class ten এই দুটাৰ এটা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মই গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ এটা আহিবই আনা তলিবন লিচাফিল আশ্ৰী মই দশমমান শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ এইটো আহিব পাৰে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নাইবা কথাটো একেই খালি ধৰণটো অলপ অলপ বেলেগ I read in class ten নাইবা মই দশমমান শ্ৰেণীত পঢ়োঁ আৰু ইয়াতে কি আছে মই দশমমান শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ হওঁ এনেকুৱা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন প্ৰত্যেক বছৰতেই আহে প্লিজ চিট ডাউন অনুগ্ৰহ কৰি বহি যোৱা ইজলিছ মিন ফাজলিকা ইজলিছ বহা মিন ফাজলিকা অনুগ্ৰহ কৰি have you visited the zoo have you visited the G zoo তুমি চিৰিয়াখানা ভ্ৰমণ কৰিছানে হাল জোৰতা হাদি কাতাল হায়ৱানাত হাল জোৰতা তুমি ভ্ৰমণ কৰিছানে হাদি কাতাল হায়ৱানাত চিৰিয়াখানা হাদি কাতুল হায়ৱানাত মানে চিৰিয়াখানা এই শব্দটো মনত ৰাখিব সেইটো ট্ৰেঞ্চলেশ্যন প্ৰায় আহি আহি থাকে গড ইজ ভেরি কাইন আল্লাহ বর দয়ালু আল্লাহ রহিম আল্লাহু রহিম জিদ্দান আল্লাহ বর দয়ালু আল্লাহু রহিম জিদ্দান উচ্চারণবিলাক মই কৈ দিছোঁ যিহেতু মই জেৰ জবৰ দিয়া নাই হৰকত দিয়া নাই সেইকাৰণে উচ্চাৰণবিলাক মাতি গৈ আছোঁ হি কেম ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে হোৱা যা আ তেওঁ আহিছে বা তেখেত আহিছে মিন ডিব্ৰুগড়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আই ৱাজ গোয়িং হোম মই ঘৰলৈ গৈ আছিলোঁ কোনটো আজ ভাবোঁ মই গৈ আছিলোঁ ইলাল বাইতি ঘৰলৈ বা ঘৰৰ ফালে what is the name of your village তোমাৰ গাঁওখনৰ নাম কি মা ইস্মু ইছমু কাৰিয়াতিকে কাৰিয়াতোন মানে গাই মা কাৰিয়াতোন মানে গাঁও মা ইছমু কি নাম হয় কাৰিয়াতিকা তোমাৰ গাঁওখনৰ Rahim is a good boy Rahim এজন ভাল ল'ৰা ৰহিম উন ৱলাদুন ছালিহুন ৰহিম উন ৰহিম ৱলাদুন ছালিহুন এজন ভাল ল'ৰা Brahmaputra is the biggest river Brahmaputra আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰা আকবাৰ উন্নাহাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখন ডাঙৰ নৈ হয় ড' ইউ ন' এৰাবিক তুমি আৰবি জানানে হাল তা আলেমু আৰবি এটান তুমি আৰবি জানানে এইটো এনেকৈও কৰা হয় হাল তা আৰিফু আৰবি এটান তুমি আৰবি জানানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজির আলোচনা ইয়াতে হেক আজি আমি বিয়াল্লিশটামান ট্রেন্সলেশন আলোচনা করলো নেক্সট ভিডিওত আমি আর ষাঠিটা ট্রেন্সলেশনের বিষয়ে আলোচনা করিম থ্যাংক ইউ